Novi dan, nova šansa. Thank you. Danas smo spremili nešto novo, sam borio protiv komaraca. Termo cel podijem kako izgleda, kako funkcioniše i šta možemo da radimo s tim. Na zadnjem delu jednostavno uputstvo. Ljudi kažu da strašno radi posao, sad ću da Znači, ovo je, postavljam, e, gas koji se dobije, tablete. Tu je naravno i sam uređaj. Relativno je lagan. jednostavno da. Boca se baci nazad. I zavrne se. Znači jednostavno prebaci se, prebaci se ovde sa off na on, i ištisne se start i to je to. Znači ćete vidjeti kad krenemo u lov.